도운 직디 뒤레이 너희도 되한다 봤다 Карпович. Бүгін телевиденияға 12 часқа интервью беректі аққан. 14 часқа БТ сервис менеджера. Алло, айс тарифая. Колеу, привет. Қай өлі де қай барағынды? Кеғай юбілегі барарғын Эддирин неге Аха, алтаттан, алтаттан. Та бес ағыта бар бола хетте. Ол бұнна хитірі? Мияқа әбетінні масына нада. Мағаңы баран келіп дәқтін. Эдәтіп? Сөр эдәтіп. 14 часқа бәтті сервис менеджера Алекс Булатов келетті. Кім? Біде Москва келеді. Москва кейті. Приемнор күн көрдіс біте. Онлайн сплес біте. 15 часка. Алло. Empire Э, алло, мылағыптар да? Да. Николай Филиппович бар? Ого. Мен бөккебен. Ким? Жүгөр олабы. Мылағап аға. Онны түгі? Нохараттан келді. Николай Филиппович суақ өлетігер бар. Аа. Алло. Айстарифая. живете. Студия бұлыла. Әйе қатиенкелләне тәрірі. соқ бұд. Дай чағалары бұд. бир بير خير أدر وكلا أي ما Кем كم يعني؟ بيوتر ملاخب Здрасте. Қамтай жаған. 90'ın olması var ya ödüldeki. Oha oha. Hmm. Gazete bölümler ödüldü. İyi. Aspıkar bak. Bir. Hmm, Mikhail Иванович Никини. А, Михаил Иванович Никини. uma da quarta tarde. Майя! Алло, Коля, э қандай жағдай бұл? Мен э, қайы почти белеммен, э, дауыз келер дейтін мен еген. О, же. Старында. Михаил Иванович судан Кім? Михаил Ивановичті. Кім ел? А, істебетім, істебетім. Ага. Онны тугу? Понятно. О, поплыла вот. Туя! Top bola. Gele ha град. Михаил Иванович кетіғіл бәкке ерітті. Э, болны. Дірені бар тәжіпті. Папылайын баранға бітті. Анна тағартылы. Тоққаз. Сыптыққа қада харбыттыр. Э, ну. Мен етер еді ақыта. бұтты аста ұста қораттан бұдан атында үйтіп Ән дойдығын бұл ақта атағын. Ән сұрдық дұған тұқыр тоқ кейбі ағырыттаға дейді Inne januari så dankar man hörek. О, жагатанак тейсти Күн ұстатына. Үлі, үлі, түбік, садик. Тоқты тез Алло. Николай Филиппович, где отырып қанырарға? Темен бардым. Бүйіскіні албыттары, бұтфонлар. Ке, келін кепсе дейік біті. Әй, сөп, сөп, сөп, сөп. Брат! египет білді дайып қоғалы бары көмістақ боллаққына күйлі әркетән тұрынны қоқсуын көтерені дықтар екен Менен бейік күлімі, Менен қорыққы төт тағаны ең бұхабақ болын тұр. Тө, тоз ақылы болын. Малына көңіл әм файетті салқытты ма. Так, бірі. Бұл Босзал денер. Ол құрықтой телевизор тұраш. Садан әрекеті табы программа көрі құм сөт. Біраттан <coughs> бұғай тұршы өйтіп Кембрижге берген олым қоғат ете тұрар. Үссіл болла. Құранақ тұрбыда. Ол кәлен әрі барар. Бағалысты, Иді қосқы керенген, Оғайын қоғырылы. Компьютерге бағалыста оңя. Велотренажер. Бар. Дәребенерді светі бол бадақты. Маңды тәбәғын. Арбадағаны туалетті қымар болықына. Туалетті түтті, Қағасы дейді. Mm-hmm. behöver vanna. 만나게는 라스트 쇼도 소나. 어떤 것도나마. Бебешеве попатты да бар, Қайна, майгынавытты Николай Бебеш, ә? Дегі? Николай Бебеш? Көріне ғара сияккелі ға? Мандығындаққа? Баттаған майгыныр, сүйім, мұнным, о, оғым майгыныры. Каянамандык олар ару. Сөрттак дия. Здравствуйте, Николай Филиппович. Здравствуйте, Николай Филиппович. Керек қайтынды, ә? Ә? О, деп мағады. Сөрттен doğru болар ебеттер, ә? Жанна, айда фая, фая. Николай Филиппович. Здравствуйте! <laughs> jonkujen täytyy tiiä. қайтарыстыде 아이고 곧단 놈아 그짝 그짝 보험으로 오버임 은행 가부 뛰어나더니 아우 안 했나 오버임 그짝을랑 가부 보험 가야 다 있나 қайда қарай мұбайын кіржіп болдық әм ұрпан қалды мұбайын әредді әтесіне бұдан ұятымның қайда қуаны еріттен деген ә тын оны баран барарлықтара болдағай қаннанна тын білетем тоқ анатомка анатомкаға бол Ақты брат! Аны байкені бұл бұтшеген әтпен сенмен, ол анатомка атырта қайта дыттар екенде, ә? Э, о, о, бақ, мен бірастар бәйім ұдар көсімін, оны мен болаға де. Бұл мен ұбайым деймін, ұбайбын тұрда қайтығыттар табаппын де болағым де. Лоқ, оны себейістілерден барамын ұйдаған кәбейін. Күн тұр? Күн шық. Чесінді. Эй, брат, олен братым да. Тома меңіне жер оланы қоға қайта түрті ә? Не, қайда қарай. Тыңна түрде дүлпілдірдеуі онны тоқ бар жуас ырақ мақтар бартын ақтарлы туған самай сөп бастадан тұран иван федоровичке деймін кім ол там білер неге ноғар кейді кеңсайнау Элдет. Қаяндағы мен? Келгі қылдықта болады. Алар. Алло дейбин. Ким? Алло, алло. Кимни дейди? Саңар бакпан. Ким? Кимни дей бо? Дир. Антон жаргыйдык. Мен. Бекке мен дейбин. Ким бөлі дер. Кая жонум туй дені идалар инди. Мен iti katebe wayipun yokolaik gibi kim mıksın diyor Гэнэ. Онтон памятнигий Веногу маскынны кепседе би, Иван Федоровичтин сүйребик көтөбүт. Онтон түйүндери нохараз ондан качырат. Тух было тебе. А ты способ был, а не соп. Тух? А ты способ, да. Он не соп был, а не. O poştemde bir türlü ben yakıt diyor o. Çöşeler o tümleri var onlar giden. Vah bula ma. Diye hep baktılar. Türk dedi baktılar ma. Oy yo kere evde. Kümürüz kümürüz. Oy yo. Böyle hatta boğulur. Евар. Арбадағаны. Ой, де ақ. Өсі үскін манна атаған е атаған. Үскін манна. Отыдай дүгі Отчоғыны мен хастын састеміз оғануын. Хастерді зоғануын. Алло! Алло! Алло, почта 2! Почта 2! Ким міне? Таңанда! Мен, а, мен, бөккемен, бөккемен! Бөккемен! Коратта коратта! Коратта мен, э, э, э, Эй, ал, сатанка, өлім будь Николай öldü! Николай! Nikolay Filipovич Mılahak öldü dibin. Ulahan ki öldü. Turup karır turup karır hillire bulla deyip. İstanbul! Ederdin de! Aha! Onun bilgin o arkadaşlar bolumu satsın! Ha satsın! Balık maharga diyarı! Maharga! Aha! Onunla diyet! Diyet! Aha! Oğulları cahtaları munyanlar komus! Tüy! Karyalaka! Karyalaka da kartınlar! He? Это туаққа болуы там қарияларына бөлімді вино қордыңдар. Аха. Аха. Өтердің? Тоқта, тоқта, урма. Урма. Аха. Өчі боланы куасан пидаға тиері. Бөдікейін жабарандар кыл бастаққа ең қастына қал жайға. Аха. сөп сөп уақ кыл бастақы бөдікке лина ха сөп аха жадын да че бүттүбүт бүттүбүт аха улда ол бөдіккен оны билер өзі ол қанды баран қастарарын е билем қолына да билбеп болғаны бірақ уйбанчыктан этектере болмаған еді Кет. Онтон боллағына беге сасын сасырдаптан қастамасынынан махараторнавати. Инники массынага ланкрузерга эйгин тенебити. Иннивитигер мига алкалак масната Сол әр. Онтан биһиги қас улу тумулай тоқтан кеһелик мохарага тиебит тийбиппит кулупка безүйүм остовун ортотуга турган биспеттер кыл бархатынан саппыттар онны келдер эммит беян короп күн турарабыт клуб ийгер кийбе онустубут бары эйгина тары келбиттер жанжамгод baskı тоғыз сом ойындар айтайық е омай омай давай ә? қарап бұлан көпітақ менде ол түбәтте куғымалақ тастығы ол ол ериде ағыран ұтан қарағын тұнса тұтырақ түнде ол надя надя Bu бүгін бейгі бар бәкке білер. Аймақ бұд, ұбай бұд. Николай біліп бәбес, мұлаға бұ, дияқ солу ғара тары бұд. Бейгі бай бұд, саналақ, ұраз туғалақ киеті. Вайбыт, сайырлетін үгенігер сәджан, болғайғы бұд жатан, бейгі сұмға кепке білеттен, аннар аз олқ. Бұқонюк, күрік бәрі бұтыр кімілі әрі, мөссүйіні бейгі сүнақ бітігер үйе аз тұқар қалыға убай Николай бұдан жыларға біраз тың дым-дым нұғарытын тақсан кыл баста аққа кейіп оға егін кәнігіттен батыған тияқ сол қара таралар бірастылы үй көміп бітер сыл айы сасақсын нүргон тылыда биігенің оққа келен кенестен ағақпыт сасасынды сасасын Қая бұдығыр? Тұғын әжаты бұ. Ән кеміне е. Кеміне бұ, кемей бұ көлі. Бая. Тұғын әжаты манна. Бет құтта. Тоқ келбетін екі. Мен барым. Мен кедестім ағай. Бая. сарыттым. Қайда Қайда не көлі? Мен өл Тұғы О Кейбенділергі мұтын садырымызды таранар мүмкін де! Айтамадым Фая! Бәді болды! Бәттілен! Көля! Осқы ере? мегіл! Мегіл меға Мен Мен! Мен! Дойты барын сайын биліктер анада барбадым бұл өмірлеуреті күрдік сөз квартирал ақжиға банды чоқойдан баран келіп кеміне кем бүтін мен мен өліқпен барамын мегім фая бар мен өлен бар мен қалапыны تهلكك بيقين من الله تطفن من ضيد دمر ضيد دمر مؤخر بر جمر زرقبر بيقين بارمل بار Kola! Kola! турагы нитинне. Ахын ұлық соян қаларыгынна. О, же, қахан көрбөт ахан паргыны е. Чекелени хи хичи. Чекелени. Нюка.